if your diet is vitamin adequate diet နော် vitamin adequate diet အဲအဲ့ဒါလွယ်လားပေါ့ကြည့်အောင်နော်လွယ်လားဘယ်တော့ဘယ်ကနေစုစနေရတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့် B1 နော် B1 ကျွန်တော်တို့အမှန်တနေ့ကို daily က1 gram လောက်ပဲလိုတာတော့ meat ပါရတယ် nuts and seeds grains vegetables fruits ဒါခုနဆရာဟင်းပြောပြီးသားတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေစားနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်စားနေတဲ့တဲမှာ ဒီအထဲမှာပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် daily ကျွန်တော်ကြည့်တယ်တချို့ဆိုဝက်သားမစားဘူးမဲသားမစားဘူးကလီစားမစားဘူးနော်တော့ peanut ဆို almond ဆိုဒီတိုင်းစားလားမစားဘူးနော် ကျွန်တော်ဘာစားလဲထမင်းလေးပဲစားနေတာနော်အသက်ကြီးတယ်ကျွန်တော် elderly တွေဆိုပိုဆိုးတယ်ထမင်းလေးနဲ့ထညက်လေးနဲ့စားပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တွေဘယ်လောက်ထိစားနေလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိစားနေလဲတော့ဒီဟာတွေကလည်း များသောအားဖြင့်ဒါတွေက western diet ကိုယူထားတာ western diet ကိုယူထားတော့သူ့အနေနဲ့ဒီမှာ mix ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော် elderly တွေမှာ MNA နော် mini nutritional assessment အဲ့ဒါကို MNA နဲ့လုပ်တယ်နို့တောက်တဲ့ question ကဖြေတဲ့လူမရှိနို့တောက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ပြောတာပဲနော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဗမာလူမျိုးရဲ့ထုံးစံအမဲသားမစားဘူးကလီစာမစားဘူးအဓိကဒီမှာတွေ့တာလဲအဲ့ဒါဒီမှာတွေ့တယ် နော်နောက်တစ်ခုဆိုကြက်ဥကြက်ဥတော်မှာအခုကအလဲအနှစ်ကိုဖယ်စားတယ်လို့အကာလေးဖြစ်စားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ diet မှာနော်ဒီမှာသူပြောတယ် diet diet diet နော်ဒါတွေက vitamin B6 မှာလည်းပါတယ်နော် food တွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေပါပဲ folic acid ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမျိုးစုံပဲမျိုးစုံနော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကပဲအများဆုံး export လုပ်တဲ့တိုင်းတိုင်းပြည်တွေမှာပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကပဲတွေဘလောက်များစားနေလို့လဲ actually တကယ်စားလားနေ့တိုင်းရောကျွန်တော်နေ့တိုင်းမပြောပါ weekly diet ထဲမှာဘယ်လောက်ပါတော့နော်ဘယ်လောက်ပါလဲကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုတကယ်ရောစားဖြစ်လားပေါ့နော် vitamin C နော်ဒါလူတိုင်းကခဏခဏ vitamin C နဲ့ D နဲ့ကတစ်ချိန်လုံးပြောနေကြတော့သိနေကြတယ်နော်အသီးအနှံတွေအသီးအနှံတွေရောကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိနော်တို့ကတနေ့ကို37လောက်မနေ့တစ်ခါနေ့တစ်ခါညတော့အဲ့လောက်စားမယ်ကိုတော့မစားဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လေ ဟိုဆရာဟင်းပြောသူတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်မနဲ့စားအောင်ဂမန်ဂရန်စားဒီလေဘယ်တခန်းတနာဒီအသီးတွေနှံနေဘူးမှထိုင်မစားနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့တခါတလေကြရင်တော့သူများကျွေးတဲ့အချိန်တော့စားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီ food တွေမှာတော့ဟုတ်တယ်ပါတာပဲနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်စားတဲ့ဟာဒီဒီ food တွေကိုနေ့တိုင်းနော် weekly basis monthly basis နဲ့ပဲလုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တကယ်ဘယ်လောက်ထိလောက်လောက်လာလာစားနေလဲကျွန်တော်ရဲ့ ဒါရပေါ့နော်ဒါတွေကဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဆရာဟိပြောသလိုပဲသူများဆရာတုတုယူသွားပြီးတော့ပြတာပေါ့နော်ဆရာတို့ပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုလေး remind လုပ်ချင်တာဆရာတို့တွေဟိုတချို့အနောက်ကဟွာတွေဆိုအငယ်တွေအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဆရာတို့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာ food တွေမှာနော်မြန်မာ diet တွေမှာနော် calorie value ကျွန်တော်ဟိုဟို DMR လုပ်နေတာရှိပါတယ်ဆရာတို့လက်ထက်မှာလည်းနော်ဒီ vitamin C နော်မြန်မာဓာတ်ရက်ထဲမှာကျွန်တော်နေ့စဉ်စားသုံးတယ်ဒီမှာဆိုပစွန်ရွက်တို့ဘာလို့တိတ်ပါတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့စီမှာသုံးတဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်ဓာတ်ရက်ထဲမှာဘယ်လောက်ပါလဲနော်ဆရာတို့နည်းနည်း research လုပ်ဖို့ဒါမျိုးတွေလိုလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလည်းအမှန်ဆရာဟင်းပြောပြတာ minerals တွေမှာနော် minerals တွေမှာလည်းဒီသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ calcium ခုနနို့တောက်အောင်မယ်နို့တောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်တို့ဆိုပြီးတော့မတောက်ကြတော့ဘူးနော်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဟာလေးတွေကလည်းရှိသေးတယ် အဲ့တော့အသားများများစားရမယ်အသားစားတော့ကိုယ်စားရမှာတထုံးတော့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့အဲ့တော့ဒီဆိုရီယန်ဆိုတဲ့ခုနဆရာဟင်းပြောပြပြီနော်ဟိုသွေးတိုးရှိရဆိုရင်အဖေအမေလုံးဝမစားနဲ့တော့ဆိုအဲ့လိုရဲဆက်ဆက်လုပ်တဲ့လူတွေရှိရကိုကြတော့မစားဘူးကိုကကြတိတန့်စားတယ်အဲအဖေအမေကြတော့စားဖို့တက်တက်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ diet တွေထဲမှာဒါတွေအကုန်လုံးကပါပြီးသားခုနကခုနဒါဆရာဟင်းလည်းအကုန်ပြောပြီးသားပြောပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကို အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဓာတ်ရက်ကိုသာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စားနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြဿနာရှိမလဲမရှိဘူးသို့တော့ခုနကိုကင်းတဲ့ချက်တာပြုတ်တာနဲ့ဒီလိုတချို့ဆိုလှီးဖြတ်လိုက်တာနဲ့အောက်ဆီဒိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ဓာတ်ကပြဲသွားအဲ့လိုမျိုးဗိုက်တာမင်တွေရှိတယ်နော်ဗိုက်တာမင်ဆက်တဘာဝအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုအပြောင်းလဲလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ multivitamin supplement ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတာနော်နောက်တစ်ခုကကြောက်အခု ဒီကျွန်တော် topic ကအဓိက elderly ပေါ့နော် elderly ဆိုတော့အဲဒါဟိုဘယ်ဘယ်ရွယ်နဲ့ဖြတ်လဲဆိုတာစတာပေါ့နော် elderly ဆိုဘယ်ရွယ်နဲ့ဖြတ်လဲအမှန်60နဲ့ဖြတ်တာပေါ့နော်60နဲ့ဖြတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဟို dissertation တင်တော့အစဲခံ60ဆိုတာ ਨੇ နော်အာဥပမာ60ကျော်ရုံလေးဆက်မြန် elderly ထဲမှာထည့်လိုက်ရဆို ကောင်းကောင်းအကျိတ်ခံရတော့တာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ law ရတော့60နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေး law ရနော်အဲ65နဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ WHO ကတော့65နဲ့ဖြတ်တယ် UN ကတော့60နဲ့ဖြတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်လူကြီးရဲ့နော်အခုကဘွာလောက်ရှိနေ9%လောက်ရှိနော်လူကြီး4.5 million လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးရလေ4.5 million ဆိုမနေဘူးဒါနောက်ပိုင်း2020လောက်ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုများလာဖို့ပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ life expectancy ကလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် 68ပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာမွေးတယ်ဆိုတာနဲ့မွေးတဲ့နေ့မှာတည်းသူဒီ68နှစ်ထိအသက်120ရှိစေသောဇာတာတော့ဖွဲ့တာတော့ဒါပေမဲ့တဝက်လောက်တော့ရှိ68တော့ဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အသက်60ရောက်သွားပြီဆိုတော့ another 17 years နော်အသက်60ဒီနေ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ထပ်18နှစ်နေရအောင်နော်ဒါဒါသူတို့ရဲ့ status ကြီးอ่ะအဲ့မှာမှ healthy life ကြီးอ่ะ12.5စနေနေ့လောက်ကတော့ AC ပဲဒေါင်းဒေါင်းကြီးသွားတော့တာတော့မယ်ဒါကတော့ average ကိုပြောတာပါ เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရာအတွက်เนาะဒီလို ကျွန်တော်ရဲ့ error လေးတွေကိုခြေရဲထွေ patient စီပို့ပြီးတော့ဒီ healthy life expectancy healthy life year တွေ12 years ဆိုပိုကြအောင်အဓိကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ nutrition နဲ့ exercise ကအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့မှာ error လေးတွေကကျွန်တော်တကယ် error လေးတွေကကျမ်းမာရဲ့လားပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဆရာဆရာဦးတန်းဝင်းညွှန်လို့ထားဂျေတက်ထရီဘတ်မှာတက်လာတဲ့เนาะကျွန်တော် YJS မှာသူ study လေးလုပ်ကြည့်တယ် ၄လလောက်လုပ်ကြည့်လိုက်တာနော်လာသမျှ patient တွေကအများဆုံးကတော့ဆရာကြီးကဟို jaded ဟို neurologist ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့အဓိက stroke တွေကြီးပဲများနော် stroke တွေများတယ် IST တွေရှိတယ်ဆိုလိုတော့ NCD တွေများတာတော့နော်ကျွန်တော်တို့ error တွေကဟိုတကယ်တမ်းရောကျွန်တော်တို့ကအသက်တော်ရှိရယ်တကယ်ရောကျန်းမာရဲ့လားအဲကျန်းမာတယ်ဆိုလည်းခုနဆရာဟင်းပြောရတဲ့ heart disease တွေ stroke တွေ brain function တွေဒါတွေကဒါတွေမကောင်းတဲ့လူတွေကပိုများနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က ခုနဗိုက်တာမင်တွေကများရိုးများရှိမလားပေါ့နော်အဲဒါကကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ study ပါအဓိကလည်း NCD ပါပဲနော်ကျွန်တော်ထောင်အဲ2017မှာလုပ်ထားတယ် hypertension ischemic heart disease stroke diabetes NCD တွေအများဆုံးပဲ elderly patient တွေနော်အဲ့တော့ဒါတွေကဟိုကျွန်တော် community မှာလုပ်တဲ့အရာမရှိမဟုတ်ပါဘူး community မှာလုပ်တဲ့ study ကမထွက်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော် elderly တွေရတယ်တော်တော်လေးတော့ morbid condition pre morbid condition တွေများတယ် CFAM, caring for well-being.